नमस्ते म राजु फेरि पनि म उपस्थित भएको छु धेरै लामो समय पछाडि आज यो मेरो साइकल ब्लग न्युयोर्क सिटीको म्याराटनमा छु आज सबैभन्दा महँगो सिटी म्याराटनमा छु सबैभन्दा महँगो त होइन यस अमेरिकाको सेकेन्ड महँगो सिटी मध्येमा पर्छ यो म त्यो सिटीमा रहेको ठाउँहरू म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु म्याराटन सिटीदेखि लिएर म लङ आइल्यान्ड सिटीसम्म आएको छु आज मैले म्यानहटन सिटी र लङ आइल्यान्ड सिटी जोड्ने लामो पुलमा पनि भिजिट गराउँदैछु तपाईँहरूले म देखाउने छु आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कति धेरै लामो पुल छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको सेकेन्ड महँगो सिटी न्युयोर्क सिटीमा कस्तो बिल्डिङहरू छन् र कस्तो ठाउँ छ बाटोघाटो कस्तो छ विकासको हिसाबले कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने please Raju blog America YouTube च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन पनि थिचिदिनु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर पनि साथ दिनुहोला thank you so much for support me अहिले म यो म्यानेटन सिटीमै हो यो म्यानेटन सिटीको तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै आफ्नो आफ्नो सुरमा छन् आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्दै छन् सबैजना म पनि मेरो आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्दैछु म तपाईँहरूलाई यो एउटा दृश्य देखाउनको लागि यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसैलाई कसैको मतलब छैन सबै आफ्नो आफ्नो सुरमा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छन् सबैजना हेर्नुहोस् यो महँगो सिटीमा भएको बिल्डिङहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्ता बिल्डिङहरू छन् यो महँगो सिटीको बिल्डिङहरू यही हेरेर सबैजना चाहिँ एक आकर्षित हुन्छन् सबै अमेरिका अमेरिका अमेरिका भन्छन् यस्तै बिल्डिङहरू देख्न देखेपछि सबै आकर्षित हुने हुन् तर यहाँको दुःख कस्तो छ भन्ने कुरा जो अमेरिका बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ सुख पनि छ गरेला यहाँ धेरै राम्रो पनि छ आज भने क्यामेरा अलि हल्लिएको छ किनभने मसँग स्ट्यान्ड छैन हातको समातेर मैले साइकल पनि ड्राइभ गरिरहेको छु त्यसैले अलिकति क्यामेरा हल्लिएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु यो म्याराथन सिटीको बिल्डिङहरू देख्दाखेरि एकदमै सुन्दर लाग्छन् यहाँ रोडको मर्मत काम हुँदैछ म यो सिटी सिटीबाट चाहिँ यो लामो पुलतिर जाँदैछु जुन चाहिँ एकदमै लामो पुल छ यो लङ आइल्यान्ड सिटी र म्याराटन सिटी जोड्ने पुल एकदमै लामो पुल पुल छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो त्यसको लागि भने तपाईँहरूले एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ म त्यही लामो पुलतिर जाँदैछु त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि देखाउने छु यो लामो पुलबाट देखाउने दृश्य धेरै लामो छ पुल यो अब देखाउने पुल भनेको दुई स्टेपमा छ तल्लो लेन र माथिल्लो लेन भने अन्डरग्राउन्डमा ट्रेन कुद्छ अन्डरग्राउन्डको टनलबाट ट्रेन कुद्छ भने माथिपट्टि दुई लेनमा चाहिँ गाडीहरू कुद्छ अनि तपाईँको त्यसमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ साइकल हिँड्ने व्यवस्था छुट्टै गरेको छ मान्छे हिँड्ने व्यवस्था छुट्टै गरेको छ यसरी चाहिँ बनेको पुल छ एकदमै लामो पुल छ मेडिसिन स्क्वायर गार्डन नजिकै हो चाहिँ यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो अमेरिका छ कि छैन त भन्ने कुरा कमेन्ट नै गर्नु होला तपाईँले सोचे जस्तो छ अमेरिका कमेन्ट गरेर आफ्नो ओपिनियन राख्नु होला यो रातिमा भएको भए तपाईँले दाहिने बायाँको दृश्य राम्रो देख्नुहुन्थ्यो यो रुखमा पुरै लाइटहरू जडान गरेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नु त यो लाइटहरू रातिमा अति नै सुन्दर देखिन्छ यो अहिले दिउँसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको लाइटहरू देख्न सकिँदैन तपाईँहरूले यो देख देख्नुभएको दृश्य पुलमाथिबाट हो भनेर तपाईँहरूले अब देख्न सक्नुहुन्छ यो लामो पुलको दृश्य हो यो माथिबाट पुल माथिबाट खिचेको दृश्य हो यो यो तलको देख्नुभएको हाइवे पनि हो यो माथिबाट गाडीहरू कुद्छ मान्छेहरू हिँड्ने सबै यहाँ माथितिर छ भने यो तलबाट चाहिँ ट्रेनहरू कुद्छ त्यसको अन्डरग्राउन्डबाट ट्रेन कुद्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे हिँडेर साइकल हिँड्ने लेन यो छुट्टै छ यतापट्टिको यो पारिपट्टि देखिने लगाइल्यान्ड सिटी हो भने यतापट्टि देखेको यो म्याराटन सिटी हो यो त्यो पारिपिटीको लगाल्यान्ड सिटी अब म यो बाटो हुँदै म लगाल्यान्ड सिटी सायद जाँदैछु यही हो लामो पुल यो लङ्गाल्यान्ड सिटी र म्याराटन सिटी जोड्ने लामो पुल यहाँ तिन ठाउँमा छ पुल तर यो चाहिँ लगाल्यान्ड सिटी र म्याराटन सिटी जोड्ने पुल हो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइकल यात्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ पैद पैदल यात्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो लामो पुल यो बिचमा रहेको एउटा सिटी जस्तो छ यो म्यान म्यानिस्ट्री सिटी भन्छ यसलाई यो लगाइल्यान्ड सिटी र न्युयोर्क सिटीको बिचमा रहेको सिटी यो छुट्टै छ यो यसलाई म्यान पनि भन्छ यसलाई मेन स्ट्रिट न्युयोर्क भन्छ म अहिले त्यही लामो पुलमा हिँडिरहेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति लामो पुल छ तपाईँले हेर्नु होला यो अहिले बिचको पिल्लर अझै देख्न सक्नुहुन्छ अझै कति लामो पुल छ भन्ने कुरा यो दुई तिन ठाउँमा दुई ठाउँमा पिल्लर छ यसको दुई ठाउँमा पिल्लर छ बिचमा पनि भने अहिले यो यतापट्टि छेउमा जोड्ने पुलको त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति लामो छ भन्ने कुरा यो एक साइडमा भएको छेउको पिल्लरदेखि लिएर अहिले म यति स्पिडमा हिँड्दैछु तर पनि यो पुलको स्पिड अझै सकिएको छैन यति लामो पुल छ यो पुलहरू यी बाटोहरू आजभन्दा एक सय दस बिस वर्ष अगाडि बनाएको पुलहरू अझै यस्ता छन् नेपाल कहिले बनियो नेपालमा एउटा सानो पुल बन्यो भने उद्घाटन गर्नमै झगडा गर्छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो आजभन्दा एक सय बिस वर्ष अगाडि बनेको पुलको दृश्य यति विकसित छ यही ट्रेन कुदेको देख्न सक्नुहुन्छ यही ट्रेन पनि आजभन्दा एक सय बिस वर्ष अगाडि बनेको ट्रेनको लिगहरू नि यिनीहरू यो ट्रेन त्यति वर्ष अगाडि बनेको देखि च चालु भएको ट्रेनहरू हुन् यो त्यो हाम्रो कति पुस्ता अगाडिपट्टि बनेको ट्रेनहरू अझै पनि कुदिरहेको छन् जुन अहिले यो देख्नुभएको ट्रेन यो सिधा यो पुलबाट होइन यो यो तल यहाँबाट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुँदै यो टनेलबाट चाहिँ उता म्याराटनतिर जान्छ म्याराटनमा त पुरै अन्डरग्राउन्डमै हिँड्छ प्रायः ट्रेनहरू जति त प्रायः बाहिर देखिँदैन सबै अन्डरग्राउन्डमै हिँड्छ जति ट्रेनहरू कुद्छ सबै अन्डरग्राउन्डमै कुद्छ भने यो चाहिँ म्याराटन यो लगाल्यान्ड सिटीमा देखिने देखिएको यो जुन ट्रेन हो यो चाहिँ माथि छ यो तिन चार लेन छ माथि पनि तिन चार स्टेप माथिमा यो ट्रेनहरू कुद्छ भने यहाँ यहाँ त तपाईँहरूले रोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टिको रोडहरू यो यति लामो पुल छ तपाईँले यहाँ आँखाले देख्न सक्नुहुन्न त्यति लामो छ यो पुल यतापट्टिको यो अब लङ आइल्यान्ड सिटीको दृश्य हो अहिले भने म यो लङ आइल्यान्ड सिटी आइसकेको छु यो यतापट्टि लङ आइल्यान्ड सिटी हो भने पारिपट्टि म्यारेटन सिटी म अहिले यो लङ आइल्यान्ड सिटीको दृश्यहरू तपाईँलाई केही देखाउने छु यस्तो दृश्यहरू देख्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कहिले हुन्छ यस्तो दृश्यहरू नेपालमा गए हामी पनि नेपालमै बस्थ्यौँ होला यस्तो कहिल्यै हुन्छ होला भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ होइन हामी यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ नेपालमा यस्तो दृश्य भ्रष्टाचार नगरिकन गरेको भयो भने हाम्रो यस्तो देशमा हाम्रो पनि बन्थ्यो होला सब नेताहरू नै त्यस्तो राम्रो लिडिङ गरि नभइदिए पछाडि देश डुबेको भन्ने चिन्ता लाग्छ यो दृश्य यो दृश्यहरू देख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो भइ नै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई मलाई विशेष मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यदि भ्रष्टाचार नगर्ने भने भ्रष्टाचार नगर्ने देशहरू यसरी विकसित हुन्छ अब हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नै बढी भयो त्यसैले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो देश हुँदैन नेपाल छैन सबै कुरामा भरपूर्ण भएर पनि विकासको हिसाबले भन्ने हो भने एकदमै पछि परेको छ यो दृश्यहरू देख्दाखेरि कस्तो नमजा लागेर आउँछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु यति विकसित छ यो देश त्यसै अमेरिका बनेको भ्रष्टाचार बन भएन भने अमेरिका बन्छ अरू देशहरू पनि बन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्यहरू यो साइकल हिँड्ने लेन र मान्छे हिँड्ने लेन चाहिँ छुट्याइदिइरहेको हुन्छ हरेक जुन रोडमा भए पनि यो साइकल हिँड्ने लेन छुट्याइदिएको हुन्छ अब नेपालमा को कुरा गर्ने हो भने अस्ति एउटा साइकल हिँड्ने लेन बनाएको रहेछ सडक विभागले नमान्ने नगरपालिकाले मान्ने अथवा यस्तै कुरामा विवाद भएको पनि देखियो यस्तो गर्नु राम्रो होइन साइकल हिँड्ने लेन बनाउनुपर्छ मान्छे हिँड्ने लेन छुट्याउनुपर्छ त्यो सबैको अधिकारको कुरा हो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लगाल्यान्ड सिटीमा रहेको ट्रेन स्टेसन हो यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो ट्रेन स्टेसन यहाँ आएर सबै ट्रेनहरू रोकिने गर्छ मेरो यो देवरपट्टि साइडमा रहेको यो तपाईँलाई अहिले म देखाउने छु पुरा दृश्य सबै ट्रेन स्टेसन हो यो यहाँ ट्रेनहरू रोकिने गर्छ बस्ने गर्छ तपाईँलाई म नजिकबाट देखाउँछु एकछिन एकैछिनमा यो ट्रेन स्टेसन यहाँबाट ट्रेनहरू छुट्ने गर्छ जाली भएको कारणले राम्रोसँग खिच्न सकिनँ यो तपाईँले देख्नुभएको दृश्य यो लङ सिटीमा रहेको ट्रेन स्टेसन हो अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच फेरि भेटौँला नयाँ अर्को भिडियोको साथ जेलसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर